¿Aló, mamita? Sí, me fue súper bien en la prueba. Pasé todos los ramos. Estoy feliz. Sí, mamita, todo esto ha sido gracias a usted. Ahora estoy de vacaciones hasta marzo, así que nos veremos pronto. Sí, estoy re contenta y todos los profesores quedaron impresionados por mi trabajo. Fui una de las mejores notas del curso. Qué bueno que esté tranquila. Sí, yo también. Mamá, no nada, que la amo mucho. Ya hablamos. Chao.